Na casa 3, o herói vai é, em busca desses artefatos. Ele vai em busca da, da Excalibur ou de, um, de, uma bala de prata, algum tipo de artefato que ele vai utilizar para enfrentar o desafio.